Herkese yeni videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Emin hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Brawl Stars'ta yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün akşam günün ikinci videosu. İkinci videosu yani, arkadaşlar webcam koyamıyordum şu an webcam kaç saattir yarım saattir bir sürede uğraşıyorum arkadaşlar webcam'de yüktürüp haber veriyorum ama yarın bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. E, benim artık günde iki video atıyorum arkadaşlar sabah 15.30 akşam ya 19.00 akşam bu saatleri değiştiririz. Şimdi arkadaşlar e, bir de arkadaşlar yarın Zula videosu gelecek o yüzden takipte kalın arkadaşlar Zula sıfırdan bir hesabı para yatırmadan nasıl maksarız. Orada o Zula'da bir takipçimiz onu sordu biz de onu cevap arkadaşlar şimdi. Neyse isterseniz başlayalım. Şu an ekran zaten Brawl Talk'u falan görüyorsunuz. Birazdan orada arkadaşlar animasyonlar falan gelecek işte neyse biz başlayalım arkadaşlar. Şimdi asıl videomuzun konusu arkadaşlar e, korku temasının neden geliyor? Sen bunları nereden biliyorsun? Ya gelmez. Se. İşte bu korku tabii gelecek ama ne zaman geleceği belli değil. Benim tahminlerime göre maçlar pozisyon gelme ihtimali var. Ama arkadaşlar gelmeye de bilir. Ama başka zonlar da gelmez. Şimdi arkadaşlar ben neden bu sezon gülüyorum? Şimdi ilk başa bunları konuşalım. Ee, yok ilk başta aslında şunları konuşalım. Biz korku temasına neden gelebilir demiştik. Barley animasyonu ve e, Parbron lambasının arkada kaleler ve şatolar vardı. Ve arkadaşlar bunlar belki orta çağ teması, Galata şehir teması da olabilirdi bu kaleyle şatolar. Ama ben hala korku teması derim. Bunların hepsinin bir nedeni var arkadaşlar. Bunlardan bunlar yüzünden biraz konuşacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten şu an ekrandan görüyorsunuz. Evet. Neyse hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, e, Brawl Stars arkadaşlar bundan yaklaşık kaç ay önceydi? 2-3 ay önce bir Brawl Brawl Supercell Maker sitesinden bir e, skin yapma yarışması vardı. Yani skin yapıyorsun en fazla oy alanı getiriyorlardı. Ve bunda arkadaşlar zombi bir skini Archival B ve Demonic Boğa çıkmıştı. Demonic Boğa daha önceden de Archival B ile Zombi bir yeni gelmiş akşam. Şu an zaten zombibinin görüntüsünü ekranda görüyorsunuz. Yani zombibiye baktığınız zaman arkadaşlar e, tam bir şey korku teması yani kostümüne benziyor. Bildiğim bu korku temasına korku temasına gelecek yani Cadılar Bayramı'nda. Ama arkadaşlar ben şöyle bir şey bekliyorum. tabi korku teması. Derim ama bu Cadılar Bayramı teması da olabilir. Yani korku teması benim dediğim korku teması Cadılar Bayramı olarak da girebilir arkadaşlar. Neyse şimdi Erşul şey Bey'e bakalım bir de. Şöyle. Evet. Bu da Erşalı bir arkadaşlar böyle bir skin. Bu da siyah korku temasıyla Cadılar Bayramı temasıyla gibi bir skin. Demonic Moon'un görüntüsünü arkadaşlar şu an bulamadım. Neyse biz devam Dominic bu arkadaşlar kırmızımsı bir şeydi. Şimdi arkadaşlar ee, bu skinleri neden yaptı Supercell? Korku temasına yaptı. Şimdi peki korku teması neden bu sezon gelebilir? Bu yüzden. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir hesap makinesi mi? Hesap makinesi. Şimdi arkadaşlar Dur lan yanlış yaptık. Dur dur dur dur. dur. Ee, şimdi arkadaşlar 31 yanılmıyorsam arkadaşlar 31 Ekim'de Allah dur şunu yana çekeyim bir dakika arkadaşlar hemen şunu yapayım şunu eklemeyi unutmuşum evet Lan ters mi yaptım? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Cadılar Bayramı 31 Ekim'de. Miş. Ben bunu görüntüsünü arkadaşlar yapmaya çalıştım ama o yakında geldi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var. Güncelleme ne zaman gelecek? 15 Eylül'de gelecek. 15 Eylül 2 e, ay süreceğine göre 15 Kasım. Yani Cadılar Bayramı'ndan 16 gün sonra bitecek bu güncelleme. Yani arkadaşlar benim dediğim mesela cılar bayramı gelebilir. Ama şöyle bir şey yapabilirler. Mesela karnaval teması gelir. Ondan sonra cılar bayramına gelene cılar bu sefer de erken bitirirler güncellemeyi öyle de olabilir. Şimdi yani hemen sen hep iki ay olacak yapacak şey ama belki bir ay yapacaklar diğer ay korku teması yapacaklar onu da ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben korku temasını bu yüzden bekliyorum çünkü Cadılar Bayramı 31 Ekim'den güncelleme 15 Eylül'de geleceğine göre gün 2 ay sürüyor genellikle. Şu an Broadpass kendinden beri 2 ay sürüyor. Neyse biz şimdi başka kanıtlarla devam edelim. Şimdi Şimdi arkadaşlar 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var. Peki bu koronavirüs derken Cadılar Bayramı kutlanmayacak ama karnaval teması. Arkadaşlar bu arada e, şey demişken devam edelim demişken arkadaşlar dün baktığımız o logolar BKBRL yayınındaki logoymuş. Tabi o normal Supercell'in logosu da olabilir. Dün dediğim bakmayın arkadaşlar 2-3 gün önceki yaptığım videoda yeni logo altı videomda arkadaşlar ondan bahsetmiştik. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar yeni gelecek karakteri konuşalım. Yeni gelecek karakter arkadaşlar bitki türünden olabilir. Çünkü arkadaşlar bitki türünden 3 2 karakter vardı. Rosa ve Sprout. Bitki türünden bir karakter gelebilir. Robot karakter olarak zaten bayağı bir karakter var. Ee, büyü karakteri var mı? Büyü, zehir fark etmez. Zehirde Barley, Crow, başka Barley Crow var. Bak zehir türünden bir karakter de gelebilir. Barley Crow başka ne vardı? Yoktu galiba. Evet. Kupiolo karakteri getirebilirler arkadaşlar. Ben hala bekliyorum. Tabii bir canavar karakter gelecek yakında arkadaşlar. Onu biliyorum. Şu özel etkinliklerde arkadaşlar. Hani boss var ya şehri yok ediyor falan canavar. O kara öyle bir karakter geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bugün tahminlerim bu kadardı. Hala Hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıda kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu zaten en az beğenin. 20 like bekliyorum. Kanalınıza bakın. Görüşürüz. Bay bay.